¿Qué onda, chavos? Hoy les vamos a dar un quickie de unos papos que no están nada culebra. Los Air Jordan 11 Low. La identidad icónica del Air Jordan 11 Retro Low se fundó cuando Michael Jordan regresó al juego en 1995. Surgiendo en junio del 2019, esta variante Light Bones Snakeskin reafirma el encanto del clásico con un estampado de piel de serpiente contemporáneo en el guardarrabos de la parte superior de cuero. Los cordones de la cuerda se enrollan a través de las correas laterales para personalizar el ajuste. Las insignias Signature Jumpman se colocan en la parte de la lengua y el talón. Una suela de goma translúcida y una placa de fibra de carbono forman la base. ¿Qué chavos? ¿Qué les pareció este nuevo formato de quickies? ¿Les gustaría ver más videos así? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por ver el video.